Good morning, Mr. and Master Lynch. It's uh, September 29, 2021, and it's uh, Wednesday. In Naples 77 Fahrenheit, around 25 Celsius. Questo significa che quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite, questi giorni in questo periodo. Uh, eh, c'è cioè, sempre una piacevole atmosfera, un buon vento. Ma oggi eh, pensavo al fatto che mia sorella l'altro ieri ha perso una cara amica in un incidente stradale uh, in macchina appunto era con il fidanzato, il fidanzato, lei era alla guida, il fidanzato era in stato di ricovero, mentre lei è morta. Non conosco la persona, ovviamente, ma sono vicino a mia sorella, quindi un pensiero per lei. Eh. E poi... Um, oggi eh, anche diciamo nomastico una, eh, una cara persona per me Michela eh, poi eh, oggi pensavo anche alla fiction italiana di dieci anni fa, Sangue Caldo. Perché la cito? Se qualcuno vuole capire perché invito a leggere eventualmente la descrizione. Detto questo, anyway, I see I just see from the window Today we don't have most beautiful blue sky, more than sunshine. It's um, cloudy, as I see. And I read that in the next hours could rain. But as always, we will see so from the mythical window the colored curtains it's beautiful colored curtains as you see and me and it's green green shooter visible here today and finally from my mythical keyboard have a great day, him and everyone too.